ሰላም፣ ስሜ ዊንስ እባላለሁ። የዲሞክራሲ አምባሳደር ሰራተኛ ነኝ። ለቪክቶሪያ የምርጫ ኮሚሽን ነው የምሰራው። በቪክቶሪያ ውስጥ ስለሚደረጉ ምርጫዎች ስለመመዝገብና ድምፅ ስለመስጠት ማህበረሰባችን አስተምራለሁ። የቪክቶሪያ ግዛት ምርጫ በኖቨምበር ወር ይካሄዳል። በምርጫው ድምፅ መስጠት የሚችሉት የአውስትራሊያ ዜጎች ብቻ ናቸው። ድምፅ ለመስጠት ከተመዘገቡ ድምፅ መስጠት አለብዎት። በግዛቱ ምርጫ ድምፅ ለመስጠት ማን መመዝገብ ይችላል? እድሜያቸው 18 እና ከዚያ በላይ የሆኑ ሁሉም የአውስትራሊያ ዜጎች። ካልተመዘገቡ እባክዎ ይመዝገቡ። አስቀድመው ተመዝግበው ነገር ግን ስሙን ወይም አድራሻውን በቅርብ ጊዜ ከቀየሩ እና ዝርዝር መረጃውን ገና ካላደሱት እባክዎ አሁን ያድሱ። ማክሰኞ November 8 2022 ስምንት ሰዓት ድረስ ዝርዝር መረጃዎች በ VEC የቪክቶሪያ ምርጫ ኮሚሽን መመዝገብ ወይም ማደስ አለቦት። ይህን በኦንላይን ማድረግ ይችላሉ ወይም በወረቀት ቅጽ መጠቀም ይችላሉ። በኦንላይን በሀያ ቋንቋዎች የመመዝገቢያ ቅጾች አለ። ማንኛውም አይነት ጥያቄ ካሎት ወይም እርዳታ ከፈለጉ እባክዎን በ92090190 የአስተርጓቢ አገልግሎት ቁጥር ይደውሉ ወይም ድረ ገጾችን በቪኢሲ ዳት ቪክ ዳት ጋቭ ዳት ኤዩ ይጎብኙ እና የአስተርጓሚ አርማ ይምረጡ።